he epactris he epactris est moneres e dieres e trieres e tetraeres mian e duo e tres, e tessaras ecei ton copon taxeis en tautei hoi prosco poi epi ton selmaton para tus scalmus catisdontes kai to hudor tais coopais apelaunontes ere susi. Ho pro reus en tae heste ecei, ho naucleros en prumnae cathisdei, kai to e folcaion suntenei kai hutos he nautilia cupernatai.